all listen the truth. Come on, continue listening. मेरा फोन ही पाट रहा मेरा फोन ही पाट रहा मेरा फोन ही पाट रहा मेरा फोन ही पाट रहा असली नकली का गदर माच रहा मेरा फोन ही पाट रहा मेरा फोन ही पाट रहा कौन से सेवक कौन से राजा मेरा कोनी पाट रहा मेरा कोनी पाट रहा करके वादे अच्छे दिन के सिस्टम के आगे गोडे टेक गए पहचान ताई वजूद अपना वो लोगा की जाना तय खेल गए काबिल से कौन और कौन बेकार बेरा कोनी पाट रहा बेरा कोनी पाट रहा प्रचार में पूरी फूक रखी जान पर दिखण में कोनी आ रे काम नीति सारी तरी रहेगी तरक्की की सीढ़ी पड़ी रहेगी क्या किस है प्रगति और किस है विनाश बेरा को नहीं बाट रहा बेरा को नहीं बाट रहा कुछ कर सको तो कर लो आप पे विश्वास का तो अकाल पाट रहा बेरा को नहीं पाट रहा बेरा को नहीं पाट रहा